avec un sacré je pense. Euh... Ah c'est cadeau je un C'est C'est un coup de poing de ah, J'ai ouvert ces yeux-là. Au fur attention tu peux les jeter on On va aller à... Mystic euh, Wings. Voilà, Mystic Wings. do it. vais chercher le, truc par, un mystique, 对不起。 deixa eu The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Лучками запросто.

Mahalo.